जीमेल अकाउंट लॉगिन कर लेना चाहिए क्लैश ऑफ क्लैन ऑन करै छियै कतौ क्लिक हटले हटला के बाद सेटिंग ऑप्शन से लेफ्ट साइड के कोना में वो क्लिक करें disconnect Google play sign in disconnect देखा रहा है सुपर सेल आई डिस्कनेक्ट देखा रहा है तो गूगल प्ले लॉगिन है तो वो डिस्कनेक्ट वाला में क्लिक करब एला के बाद कते लॉगिन है हमरा लॉगिन कोन करना वाला फोन है सुमन गुरुम वाला ये वाला क्लिक कर दिया एक पहला कैंसिल कर दिया खुले तो एक बार क्लिक करूँगा क्लिक करला के बाद Supercell I D phone कैसे जब तक Supercell I D code मांगे बुझ गए एठना कंटिन्यू कर कौन ईमेल ओकर जे से ईमेल पेस्ट करे के छै जे ईमेल लगे से पेस्ट करे ठीक छै तो ओकर ईमेल कॉपी ईमेल ओकर कॉपी कर ले छै ठीक छै ईमेल कॉपी भए गेल ओकर कॉपी करला के बाद ऑन करे का छे सेम प्रोसेस करे पर सेम प्रोसेस ध्यान पहले ओके कंटिन्यू करे કે છે ઈમેલ માંગે पेस्ट करे लॉगिन करे कोड ओकरा जीमेल में गेले ओकरा से कोड लेबे तब ओहि में डालबे कोड पठाते तब कोड ओकरा नहीं छे ओकरा जीमेल में जते नहीं तो हम अपना में लॉगिन करने से अपना में देख लेते हैं आ सख्त नहीं है हम देख लै मैं ये तो ठीक नहीं तो नंबर नहि तऽ सुमन वाला खोल लिए सुमन वाला कोड एल एस पास लाइग इन आईडी के जीरो उन्नीस आठ पचासी ऊपरी में छे जीरो उन्नीस आठ पचासी कते रे आठ पैंतालीस Supercell ID Supercell ID दाल भात चटनी नहीं बनाबू एकटा के और कुछ चाहिए देखो अत से এলো প্রোফাইল নাম এলো সুমন और कुछ भेज दिया तो बोलो फोटो ला लिया फोटो ले के बाद ऊपर में देखो दूटा एक से दूटा ऑप्शन से देखो ऊपर में सबसे ऊपर में देखो तो दूटा से नॉन आदमी जीरो बाय फाइव लिखा है नॉन वाला में दावे का है दावला के बाद पास में लेके तो अपना गोल पास को ना गोल हाँ? पास कौन गोल पास चला तो इस गोल पास है ही चीज़ ये हाँ नहीं चीज़ ये ना सारे हाँ या तो प्लस बलाम हम क्लिक करे का अटैक का साइड में छे प्लस वाला ओहिमे क्लिक करे का छे गोल्ड पास डाल से गोल्ड पास में के दावे का छे 4.99 पॉइंट नाइन मिले फोर में क्लिक करे का है तब तो। नहीं समझता था